Ja sitten seuraava Beauty Sleep tuote. Tää on unituoksu. Eli tämä on tuoksu tuoksutalataan liinavaatteisiin. Ja se on Frantzilan meille kehittämä ja siinä on semmoisia rauhoittavia yrttejä, jotka auttaa ihmistä palautumaan siihen päivän jälkeen. Että jos Boost oli semmoinen, joka auttaa meitä selviytymään siitä päivästä, niin tämä on sitten se toisinpäin. Eli sitä voi sulkauttaa vaikka tuolle tyydylle liinavaatteisiin tai vaikka, vaikka sitten tota peittoon, mutta siinä on laventelia, vetiveriä, appelsiinia ja tämmöisiä terapeuttisia tuoksuja, jotka ihan oikeasti rauhoittaa sunnuntainen nukkua on Se on aivan ihana tuote. Ja se on myöskin osa tätä meidän holistista ajattelua.